Ó, galerinha. Voltei. Voltei para enfrentar o ginásio. Ah, tá perder não. Party chip. Tipo de fogo primeiro. Então, eu vou trocar meus pokémons também. Ice. Também eu entrei sem curar o Sniv, né? Aí não tem como, né? Aí eu esqueci de curar o Sniv, salvei o save e esqueci. Completamente que meu Sniv precisava de ajuda. Nice! esse Will Hope See You Again é, é meio esquisito. Porque se você tá lá no, no hospital e você fala pro médico, pra uma pessoa que tá doente, eu quero te ver de novo. Não parece ser uma boa coisa. Freshwater. Não sei o que é isso. Ele falou que o primeiro é fogo, né? Não. Água. Eu tô fazendo. Alguém vai me explicar alguma coisa desse ginásio. Garçom, Vai tacar mais um daqueles cachorros inúteis, certeza. E é o pior é que tacou mesmo. Mas ele tem de mão velho, olha isso. É minha... Nossa, eu sou burro. Usei ataque tá fantasma normal. é possível que eu vou ter que parar meus pokémons. Enfrentar o ginásio, acho que vou ter mesmo. Deixa eu trocar de pokémon. Então, ok, come back. Eu troco, eu troquei. Aí meu pokémon tá identificado agora, o que será que eu vou fazer? Vai, Cleitinho! Uma coisa que eu gostei muito desse Pokémon é o gráfico. E por estações. As estações. Já que estamos no outono. Provavelmente uma parte do jogo vai passar no inverno. Tomara que seja certo. Nossa, esse Pokémon, ó. Será que você dois no mesmo? Sempre é. Não. Ah, que chato. Também esses puzzle, ó. Nem pode chamar isso de puzzle, velho. Muito, muito. Calma. Será que vai ser uma garçonete? Vamos pegar aqui, Swift. Beleza. Pum, pum. GG. Nice. Peguei esse macaquinho mesmo, vai me ajudar se esse, esse ginásio da cut. Nice, Cleitinho. Eu não vou relar meus Pokémon não, porque não precisa. Não sei o que é assiste, velho, pra, pra que serve. Então assiste, você ataca tá primeiro no outro round. Beleza, peguei esse Pokémon. Olha o nome dela, é tia. dela, <laughs> é tia. Agora é o fogo, né? Tá bem, nossa. Pausou mais de vida a minha vida. Que isso, saiu, é clones das sombras! É, não, uma batalha muito certa. Infelizmente meu Pokémon é o. O Powerpoon, o primeiro dele. Então vamos ver quantos Pokémon ele tem. Eu lembro que eu vi um pouco do anime, eu acho que ele tem macaquinhos, tá? Não, ele tem o um cachorro. Mas Cleitinho, ó. Cleitinho não liga pra esses cachorros, não. Tem todo lugar, velho, esse cachorro. Preciso de cut. Pou. Vamos eu confio em você, Cleitinho. Yeah! Aê, nice. Aí, ó. Acontece isso. Espera que ele ataca primeiro. Aí vai dar uma complicada, mas eu confio Não leva muito dano, não leva muito dano. Boa. O problema é que eles vão usar poção, eu tenho certeza. Ele é esperto, cara. Não! Por que tu não usou poção, meu filho? Eu ia matar você no Onerite, cara. Então, pra mim ia fazer sentido usar poção. Mas, né? Ele não usou? E eu acabei com o ginásio. Vitória! É, esse, esse Pokémon tem evolução? Vou ter que pesquisar. É um restaurante, né? Nossa, que bonita! nice. Let me work up. Tá, deixa eu conversar com todos eles. Tá, tem um up Calma aí. Ai, meu Deus. Que é essa pessoa? James. Isso, falou bem. Já entrei nessa casa. Ah, o menino tava ali na frente da escada. Por que ele não tá mais? obteve o cut. Sabia, uma hora tinha que me dar esse cut, né? Não mereço uma coisa dessa, não. Receber cut, não. Thank you, Yutaki, for me time match. I also stayed was movie. I'm sure matching the girl again. Bye bye. tá. Vou ficar setada para batalha. Para batalhar. Ai, ah, tá chato. Socorro. Não tenho essa capacidade não. Não quero, não aguento mais. já vim aqui pra pegar meu Pokémon. Aí, beleza. Eu vou botar o cut, né? Se apertar o negócio certo. Cut. Os... Yes. Acertar 50 de dano é um... É um um ataque. Vou usar um regular. Ó, gente. Tem que ter. Tem que ter. Eu abro, ela passa na minha frente. Ei, o som. Let's go. Vamos ver. Tem um som vindo da onde? Tem um bicho ali. Ah, eu queria Pokébola ali, ó. Tá. Olha que Pokémon bonitinho. Esse é sequestro, pobre do Pokémon. quê? Não. Me respeita, vou derrotar vocês. Faz isso. Meu Pokémon. plasma. É plasma, Isso daí? Ó, de novo eu esqueço de curar meus Pokémon, velho. Eu tô dando umas esquecidas que não pode esquecer, velho. Tipo, agora eu tô sem Potion. Também o, o cara treina bichos pokémons pra não fazer absolutamente nada, porque, meu Deus, cara, era só tu dar um ataque, cara. Ele falta a voz. os caras estão nos anos quanto? 1800? Desculpa pelo barulho aqui, porque né? Tem um passarinho aqui. Só bonitinho. Ai, ai, ai. Nossa, que música muito boa. Ufa, consegui. Que? Tipo, eu não, eu não vou conseguir traduzir, então, né? Ufa. Puxar na... Né? Mona. Ah, me deixaram uma pokebola. Que felicidade. assaltante. Por que eu queria essa Pokébola, velho? minha velho. hill. Aí, eu vou conseguir subir aqui. mais uma bola Nossa, tem um negócio ali. O que é aquilo? O que é aquilo? Eu não sei. Também não sei porque eu não tô correndo, né? Nossa, tem bastante item aqui. Pra cá uma floresta. Deixa eu ir por baixo. Eu tenho que ir por fora. Só pra trás desse cara, tá? Ai, ah, se ela vai me, vai me dar o quê? G Gear. Não sei o que é também. Playstar. Offering Airplanes. Hotel. Olha isso <laughs> como. É. Nossa! Palpete. Tá, galera, vou finalizar o vídeo por aqui. Foi um bom episódio, deu bastante. Tá, deu uns itens ali em cima. Não comentei muito porque não sei. <laughs> Tem uma especiada aí que tá meio curtinho, cortei um pouco mais. Mas tá bom. Falou!